мұқай елебаевты танисың ба мұқай елебаев Епарбов тоқтат жошы соғышты нұрбек шашып отқаныңыз үшін кесіп қойсыз ей дағы балыққа кетіп атасың ба мен қаяқтан білейін мақлаңдап орысша жасаймын мантып жасап атасың ба и сен да он екіде келесің бе ананы білемін салам достар, біздің каналға куш келипсиздер сиздер менен жолугуп атканыма аябай кубанычтамын бизди калтырбай көрүп класс басып комментарий жазып аткан көрөрмандарга терең ыраазычылык Егер эгерде біздің тамашалар сіздерге жақса. дайым қалтырбай көріңіздер келсе анда youtube каналға кирип нурбек юлдашев деп жазып мені таап каналға жазылып четиндеги коңгуроону басып қойсаңыздар күн болобу түн болобу қайсы убакта біз тамаша киргизсек сіздің телефоныңызға келіп тұрады биз менен дайым бирге болуңуздар буюрса дагы да көптеген тамашаларды тартуулай бермекчибиз